Weh. Sahur sahur. Si. Sahur sahur sahur sahur. Sahur sahur. Sahur sahur. 알았지. 개발만 닦아가지고. Dia lagi bukan anak letak. Pakcik. Pakcik. Pakcik. Aja yang aja tak tutupi kan kita. Rasangi kan. Kowe. Ceplek keram. Haji. Malah terketar gede bentuk deh. Kita lepak.